motorku bento, rumah real estate Mobilku banyak, harta berlimpah Orang memanggilku bos eksekutif Toko papan atas, atas segalanya asik Aku ganteng, banyak simpanan Sekali lirik, oke okay sajalah Bisnisku menjegal, jagal apa saja Yang penting aku senang, aku menang Persetan orang susah karena aku Yang penting asik sekali kantong sampah Siapa yang mau berguru datang padaku Sebut namaku tiga kali beto beto beto nama Namaku Bento Umar Lestari Mobilku banyak, harta berlimpah Orang memanggilku bos eksekutif Koko papan atas Atas segalanya asik Wajahku ganteng Banyak simpanan Sekali lirik oke okay sajalah Orang semua menjaga Jaga apa saja yang penting aku senang Aku menang Persetan orang susah Karena aku yang penting asik sekali lagi Ngomong soal moral, ngomong keadilan Sangat berbagi